Salut bă șacalilor, ce faceți? V-am zis eu pe Instagram că bă o să filmez un episod în care reacționez la mimurile voastre Pentru că mereu primesc acolo mimuri în bara aia de tag la Instagram Și am zis bă trebuie să fac un video cu asta Dacă vă place cum este chestia asta o să facem așa lunar ce, Tot ce trebuie să faceți voi este când faceți mimuri să-mi dați tag pe Instagram Acolo eu mă uit la toate și facem video Sincer, chiar am chef să râd, tocmai de asta am așteptat până în momentul ăsta al zilei Când am pierdut 4 meciuri și am zis bă hai, <laughs> hai te rog frumos să fii de alea bune să vină să râd o să fie fain. La sfârșitul episodului o să fac un top 3 gen de mimuri care mi-au plăcut cel mai mult și ăla, ăia din top, știi, care au făcut mimurile, le pun acolo Instagram în descriere sau numele văd eu, așa că faceți mea meu și dați-mi tag. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Foodshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNIC pentru o super reducere. Link în descriere. Snic Luci, <laughs> Snic Tecuci, Snic Muci, <laughs> Snic Guci. <laughs> Călin să mor. Tare asta să mor eu. Le dau like la asta care mi-a plăcut. Bine, le dau la toate like la asta. Am început bine, gen, am început bine. <laughs> Când ai copiat efectiv tot testul și te vin că ai luat 10. <laughs> Cum? Eu? Dar păi cum am luat 10? Gen, n-am învățat. Șacali, vrem o nouă reacție. Sneak. <laughs> nu Bă, gen, chestia asta, imaginea asta cu mine, nu știu cine a făcut primul mim cu mine, știi, în care am imaginea asta și râd așa ca prostul. Bă, dar s-au făcut o grămadă, bă, s-au făcut template efectiv cu mine, cum râd așa, știi, ca prostul. Prieteni, deci să vezi fază, eram pe stradă și sneak. deci un porc, da, e adevărat. <laughs> Păi, e adevărat. Eu văzând că moșul nu mi-a adus nimic, cu toate că am fost cu minte tot anul. Când te joci sau când la calculator la ora 4 și intră mai cât în cameră să vadă dacă dormi. <laughs> Când am făcut eu asta într-un video, mă? <laughs> Jur, mă, deci tu dai seama că oamenii ăștia chiar stau să uite la videourile mele și când fac o fază zic, bă, da, ăsta e de mim, frate, m-am apucat acum să fac un mim. cu toate că nu mi-am fac chestii în video, dar nu știu cum fac chestii dacă așa prostești, când mă pun așa pe parte și efectiv stau așa, gen, asta nu mi-am Eu vreau ca Snake să posteze pe YouTube. Ce postează Snick de fapt, adevărat aici. Adică toată mai vrea reacții cum ar veni, dar o să postez, ăștia care sunteți aici, o să postez o reacție de Crăciun dacă ziceți cuvântul cuvântul șosetă în comentarii, voi posta reacții de Crăciun. Cât mai multe comentarii, peste 1000 de comentarii cu șosetă. Reacțiile lui Snick, clipurile cu Minecraft ale lui Snick, <laughs> YouTuberi fără, YouTuber fără idei de postat sperând să crească în abonați. Ca acolo. <laughs> <laughs> Șacare, salut Snic, îmi poți spune, te rog, cum ai făcut sală de rață așa, Snic? Andrew lucrând la proiectul și Dule Serena. <laughs> Eu uitându-mă la Andrew ce face chiar dacă nu înțelege nimic. <laughs> Fix așa o pot, jur. Nic în fiecare dimineață să, me să merg să la facultate. Aole, bă, așa în fiecare dimineață, jur. Vine crash, comportă-te normal. Tu șupto Tu ești un tospotito, un de incognito Ești așa frumoasă, o mai ca să mă numesc Aș uita și în altă parte, dar nu pot să mă opresc Bă, să mă Nu e disponibil, deci nu te mai Vai, juro, asta e cea Vai no capul meu. Vai, doamne, ador efectul ăsta Du-te, bă, asta e cea mai bună de până acum Cea mai bună <laughs> Nu ai învățat nimic despre articulația cotului Eu am acum mâna ruptă <laughs> Bă, asta dacă, asta doar dacă mă urmăriți pe Insta, știți că am avut examen la anatomie și cum ar veni am avut oasele de desenat și de învățat toate oasele și articulațiile și mușchi, tendoane și tot. Și cum ar veni, intru acolo în sală frumos, iau bilet, văd acolo articulația osului, articulația cotului. Zic, și ce fac acum? <laughs> Știi? Și mi-am amintit eu cumva că prin casa așa mi-am româna și când mi-o făcea doctorul, știi, mi-am rupt un, mi-a furat un două locuri, știi? Și uh, osul ăsta radio și urna asta deasupra. Știi cum am venit și am zis, a, ia uite că știu totuși ceva, știi cum se leagă aici cu humerul și pe aici, știi, wow. Și nu doar că am trecut, am trecut cu 8, pentru că piu, Bam, exact, Deb în 2020 Când te uiți după una bună <laughs> Ce mi-mi random, frate, jur. <laughs> Apreciez foarte tare faptul când intru acolo la taguri pe profilul meu de Insta și vede efectiv tot felul de oameni care pun poze cu ei, pun poze la ce-au făcut, pun orice altceva, dar nu cu mine, dar îmi dau tag și mi-a apar acolo, gen, e tare frate, cum vreau, vreau cineva să vadă, bă, oare care sunt pozele astea în care e adică dar vreau și eu să-l văd în alte poze. Vede acolo pe Andreiuțul 25 cum a postat apusul de soare, wow, cât de tare. <laughs> Nick, pui și tu săptămâna reacțiilor 2? <laughs> Nick, no. <laughs> no. no. Ador. Deci template-ul ăsta cu, cu Bugs Bunny cel mai tare, frate, să pup. No. <laughs> Vai de capul meu! Vai de capul meu, vai! Wow, ce e mima mea asta să mor eu. <laughs> Asta pentru ăștia de nou urmăriți finsta, am zis eu după ce mi-am luat barba, ca apropo, mi-am luat barba, am făcut o poză și am zis că arăt ca un vampir, știi? Și poza asta e cu cum ar veni cu ea din Twilight cu vampiri, știi? <laughs> mă rog, are, sens, dar mă rog, are sens, dar nu trebuie să o explic eu, nu are. De rest faci glume, vorbești toată ora <laughs> și pune doi colegule de bancă și nu ții eu. <laughs> Oh! da. Când mănânci coză la și găsești o coajă de nucă. Vai de capul meu De câte ori mi s-a întâmplat asta Bă să mor eu Bă mănânci acolo știi frumos și cu răhățelul ăla Știi pe care mănânci așa mm, Un pic de dulci, un pic de pâiniță de aia Mamă și muștea la în și l-am dat a, Acolo la măseabă, fix la măsea Coaza aia de nucă Cum îți imaginezi că arăți după ce ridici în scaun <laughs> Adică, băi, când pun poze de astea sau dacă aș apărea random, gen, fără niciun scris, fără nici așa, gen, nu pare așa amuzant, bă, dacă îmi pune cineva un scris, așa, știi, și chiar îți imaginezi cum vine situația aia, știi, acțiunea aia, nu știu, devine mai amuzant de 5 ori. Bine, asta înseamnă meu, da, mă rog. De când era lui Alberto <laughs> Brasov pe Minecraft, mai dă capul meu pe Minecraft, bă, bă, au făcut oamenii meme cu Minecraft, bă, și eu n-am mai postat Minecraft, bă. I-arăt lui Alberto, frate, ursul meu de pe Minecraft. Vai, vai. ai găsit încă un video. Viața, cu tine vreau să-mi petrec viața. Scuze. Małeś fake i widosa. Bun, bun, bun, asta e pe locul 2. Valentine, mă omori, Valentine. Bă, o stat omul să caute. Bă, videoclipul ăsta cu mine când fugeam pe ploaie undeva, când eram în clasa noua, bă, deci eram în clasa noua, jur, și acum la facultate, tu dai seama? Bă, asta nu este o mimuri de calitate, bă, astea, bă, nu așa doar cum scris astea, bă, bă Valentine. Oamne, bă, Follow la Sneaky au curat cel mai tare fanpage. Dă-te încolo, Sneaky au, au curat și Sneaky Air, cel mai tare fanpage. Profesoara, la mine în clasă nu se aude nici musca. <laughs> Cei din ultima bancă. <laughs> de greșită e asta, bă, jur. Tu dai seama poză cu mine random, cum am ținut așa piciorul la cameră și mă scar pe așa între degete la picioare. Vai, de capă, bă, ce greșită e asta. Bă, da, bune meme-urile, da, bune. Bă, da, hai să, să, să intrăm așa un pic. Am eu o, o de asta, un highlight aici pe Insta, unde postam meme-uri acum un an jumate, dacă nu mă înșel, și le, le, le postam, avea o zi pe săptămână, în care le postam numai meme-uri, știi, aveam vinerea meme, sau cum aveam eu aici, nu mai știu. Uite, gen, <laughs> uite, genul meme de asta. <laughs> niciun sens, dar e mimă și amuzant, gen în genul ăsta. <laughs> Vai, și mimă ăsta. <laughs> Cu ăsta, mamă, mi-aduc aminte când, mamă, tot Valentin, frate, tipul ăsta care are sneak e a urcurat, mamă, bă că mi-au făcut meme-ul ăsta Bă, nu cameră, se am arătat lui Michael, a râs cu toată familia, bă! <laughs> Vai de cap, bă, cât de greșit, bă, cât de greșit, jur! Da, cam astea au fost memorile pentru episodul ăsta. Nu uitați să mai faceți memori, să-mi dați acolo tag pe Insta, mai facem un episod dacă ăsta aprinde și, mă rog, vă place. Cred că topul este ăla cu hipulețele pe primul loc, dacă nu mă înșel. Pe locul 2 mi-a plăcut ăla cu... <laughs> Când eram pe Omega și a intrat bodyguard peste mine și eu fugeam. <laughs> Așa, și pe locul 3 mi se pare că la cu... Că nu s-a aude nimic în clasa mea și cu ea din ultima bancă care stau așa cu picioarele, știi? Asta e topul meu de trei o să pun acolo Instagramurile în descriere. Dar ce să vă zic, mai prieteni, sper că v-a plăcut acest meme episod, meme episod sau meme clip nu știu, trebuie să, găsesc, trebuie să găsesc un nume pentru seria asta dacă mai face. Dar nu uitați de un follow pe Instagram, acolo cuvântul șosetă în comentarii ca să postăm reacții de Crăciun neapărat peste 1000 de comentarii cu cuvântul șosetă. Aveți grijă de voi și ne vedem. V-am pupat! Pa, bă!